عن سابق تصور وتصميم أطلق حسين فياض وحسن الغناش الرصاص على تالا منال ريما وباسمة من سلاح صيد تصوير الموضوع انه اربع بنات في مشاكل عائليه في قصص وخبريات ويبدو هربانين في بعض الأماكن وبعض المطارح وبعض الأوقات شو دور المرأة في قيادة الرجل إلى اغتصابها وشكرا اليوم لما يسمعك أنت عم تطلعي قدام ملايين تخبري كيف بيو كان يضربك قدامه هيدي إهانة لإله مش لما بيو ضربك قدامه طلعت كذابة نعم وطلعت هي أصلا كذبت حالها مرات المراقبه ما راقبة ما حدا راح سال يعني الجيران ما حدا راح على البيت هي اول يعني تقصير تقدمت منذ حوالي 20 يوم بتحري بعبدها بموضوع عنف اسري تواصلنا معه كذا مرة انه يجي يتعهد بعدم التعرض لها كان دايما يتهرب وسكر خطه اخر فترة سارة قتلها زوجها علي الزين فاخترقت جسدها 17 رصاصة sí!